maalataan kokoomus tulevaisuusristeillä, että Katainen puhuu alakerrassa. Täältä löytyy tuttuja, tuttuja rouvia. Arja Karhuvaara, moi, mitä sulle Terve. kuuluu? Äh, ihan hyvä kuuluu, kiitos. Vähän vähän tämä on tämmöiselle niskaväiväiselle hankalaa tämä tuuletus, mutta muuten, muuten voi tuulettaa. Vaalit lähenee ja fiilis on hyvä. Sullahan on itse asiassa, tota, olet Helsingissä eikö vaan? Oon, mä oon helsingin ehdolla yrittäjien kokoomuksen ehdokkaana. Mikä sulle Helsingissä on tärkeintä? Itse asiassa tällä hetkellä vahtia sitä, että se tuleva sote-uudistus, joka tehdään, niin onnistuu sillä lailla, että että helsinkiläisten valinnanvapaus kasvaa ja ne pääsee hoitoon nopeammin ja ennen kaikkea kuntoutuu kotiin nopeammin. Mitäs, onko Helsingissä, oletteko saanut numerot jo? Ollaan saatu numerot. No sano sitten kameran niin nimi, numero ja paikkunta. <laughs> Arja Karhuvaara, numero 199 ja Helsinki. Hyvä.